କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଷଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ନର୍ସରୀପୁର ଗ୍ରାମଠାରେ ନର୍ସରୀପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ନବନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଅଛି ଏହି ଉତ୍ସବରେ ସରପଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ଖଣ୍ଡାଇ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମାଙ୍ଗଳିକ ସଂକଳ୍ପ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ କଳସ ସ୍ଥାପନ ସହ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣାବୃତ୍ତି ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭୋଜନ ସମାରୋହ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବରେ ଅଞ୍ଚଳର ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଆସି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର